It is not up to you. It's not up to you. Up to you یعنی به تو مربوط بودن. It's not up to you یعنی به تو مربوط نیست. به تو ارتباطی نداره. It's not up to you. It's not up to you. It is not very late. It's not very late. Very late یعنی خیلی دیر. It isn't یعنی نیست. It isn't very late یعنی خیلی دیر نیست. It isn't very late. It isn't very late. It took me a while. It took me a while. While یعنی مدتی. Took گذشته take یعنی در برداشتن یا برداشته. It took me a while یعنی این موضوع برای من کمی طول کشید. مدتی برام زمان برد. It took me a while. It took me a while. It was out of blue. It was out of blue. Out of blue یعنی ناگهانی و خیلی سریع. It was out of blue یعنی خیلی غیر منتظر و مثل عجل معلق خیلی سریع و خیلی غیر منتظره اتفاق افتاد. It was out of blue. It was out of blue. It was really good. It was really good. Good یعنی خوب. Really یعنی واقعا. It was یعنی آن بود. It was really good یعنی واقعا خوب بود. It was really good. It was really good. It was very bitter. It was very bitter. Bitter یعنی تلخ. Very bitter یعنی خیلی تلخ. It was یعنی آن بود. It was very bitter یعنی اون خیلی تلخ بود. It was very bitter. It was very bitter. It is all a fiddle. It's all a fiddle. فیدل یعنی حقه و کلک all یعنی همه it's all a fiddle یعنی اینها همش یک کلکه it's all a fiddle it's all a fiddle It is bad of you to do that. It's bad of you to do that. To do that یعنی آن کار را انجام دهی. It's bad of you یعنی این برای شما قبیه برای شما زشته. It's bad of you to do that یعنی این از تو قبیه برای شما زشته که اون کار را انجام بدی. It's bad of you to do that. It's bad of you to do that. It is beyond my wit. It's beyond my wit. wit یعنی قوه تعقل و تفکر beyond یعنی فراتر یا فرای یا ورای آن چیزی که تصور بکنیم It's beyond my wit یعنی این فراتر از تفکر منه عقلم قد نمیده برام درکش سخت مشکله It's beyond my wit It's beyond my wit. It is cloudy there. It's cloudy there. Cloud یعنی ابر. Cloudy یعنی ابری. There یعنی آنجا. It's cloudy there یعنی اونجا هوا ابریه. It's cloudy there. It's cloudy there. It is far from here. It's far from here. Here یعنی اینجا. From و نه فرام F و R بینش صدایی وجود نداره. From یعنی از. Far یعنی دور. Far from here یعنی دور از اینجا. It's far from here یعنی اون از اینجا دوره. خیلی فاصله داره. It's far from here. It's far from here. This is for grown-ups. This is for grown-ups. Grown up یعنی رشد یافته یا بزرگ شده. Grown ups یعنی بزرگترها، رشد یافته ها. This is for grown ups یعنی این مال بزرگترهاست. مثلا بچه کوچولو یه با بازی که مثلا مربوط به سنای بالاتره از شما میخواد بعد شما میگید که This is for grown ups. این مال بزرگترهاست. بزرگترها میتونن ازش استفاده بکنن. This is for grown ups. This is for grown-ups It is from your mom. It's from your mom. From your mom یعنی از طرف مادرت. It اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه It's from your mom یعنی اون از طرف مامانته مامانت این مثلا کادو رو برای شما فرستاده It's from your mom It's from your mom It is going to rain It's going to rain. Rain یعنی باران باریدن. It's going یعنی داره این اتفاق میفته. داره میره که فلان اتفاق بیفته. اینجا اتفاقش چیه؟ rain باران باریدن. It's going to rain یعنی میخواد باران ببارد. It's going to rain. It's going to rain. It is north of here. It's north of here. Here یعنی اینجا. North یعنی شمال. It's north of here یعنی آن محل شمال اینجاست. در جهت جغرافیایی شمالی اینجاست. It's north of here. It's north of here. It is not clear yet. It's not clear yet. Yet یعنی تا کنون هنوز. Clear یعنی واضح و شفاف. It's not clear یعنی شفاف و واضح نیست. It's not clear yet یعنی هنوز معلوم نیست یا هنوز واضح نیست. It's not clear yet. It's not clear yet. It is on 7th Street. It's on 7th Street. Street یعنی خیابان. دوستان دقت کنید نگفتم استریت. ا نداره اولش. Street یعنی خیابان. 7th یعنی هفتمین یا هفتم It's on seventh street یعنی آن در خیابان هفتمه یا خیلی ساده مثلا فلان چیزی که شما میخواید در خیابان هفتم است It's on seventh street It's on seventh street It is the end of me. It's the end of me. End یعنی پایان. End of me یعنی پایان من. It's the end of me یعنی پایان منه. بیچاره شدم یعنی دیگه به آخر خط رسیدم یعنی به بیچارگی رسیدم. It's the end of me. It's the end of me. It's very hot here. It's very hot here. Here یعنی اینجا hot یعنی بسیار داغ و گرم. It's very hot here یعنی اینجا هوا خیلی گرمه، خیلی سوزانه. It's very hot here. It's very hot here. I am defeated. I'm defeated. defeat یعنی شکست خوردن I'm defeated یعنی من شکست خوردم امیدواریم که شما هیچ وقت در زندگیتون شکست خورده نباشید و اگر شکستی در زندگیتون وجود داره ازش درس بگیرید و در راه رسیدن به موفقیت استفاده بکنید ازش I'm defeated I'm defeated Just do what I do. Just do what I do. Just یعنی فقط Just do یعنی فقط انجام بده What I do یعنی کاری که من میکنم آنچه که من انجام میدم Just do what I do یعنی درست هر کاری که من میکنم رو تو هم انجام بده هر کاری که من انجام میدم رو تو هم انجام بده Just do what I do Just do what I do Keep your shirt on keep your shirt on keep shirt on یعنی لباس رو در تن نگه داشتن keep your shirt on یک اصطلاحه و یعنی جوش نزن عجله نکن آرام باش keep your shirt on keep your shirt on Keep your strength. Keep your strength. Strength یعنی مقاومت و استحکام و استقامت. Keep your strength یعنی استقامتت رو حفظ کن. استحکامت رو حفظ کن. Keep your strength. Keep your strength. Knowledge is power. Knowledge is power. Power یعنی قدرت و توان. Knowledge یعنی دانش. Knowledge is power یعنی دانش باعث قدرت میشه که در فارسی هم ضرب المثل و یا شعرش رو داریم توانا بود هر که دانا بود یعنی هر کس که داناست باعث میشه که توانمندی هم در او ایجاد بشه یا خیلی راحتتر دانش قدرت است. Knowledge is power. Knowledge is power. Leadership contest. Leadership contest. Contest یعنی رقابت یا مباحثه. Leadership یعنی رهبری. Leadership contest یعنی رقابت یا مباحثه رهبران سیاسی یا رهبرها leadership contest leadership contest Let your hair down. Let your hair down. down یعنی پایین hair یعنی مو let your hair down یعنی اجازه بده موهات آزاد و رها باشن و یک اصطلاح هست به معنی آزاد باش و زندگی لذت ببر let your hair down let your hair down Let us have a break. Let's have a break. Break یعنی توقف یا شکستن چیزی. Have a break یعنی استراحت یا آنتراک داشتن. Let's have a break یعنی اجازه بده یک استراحتی داشته باشیم. کمی کار رو متوقف کنیم و استراحت کنیم. Let's have a break. Let's have a break. Let's Just drop it. Let's just drop it. Drop یعنی رها کردن یا پرتاب کردن چیزی. Let's just drop it یعنی اجازه بده که بس کنیم. اجازه بده موضوع رو بیخیال بشیم. موضوع رو بندازیم بره. Let's just drop it. Let's just drop it. like a drowned rat like a drowned rat rat یعنی موش صحرایی drowned یعنی غرق شده و آب کشیده شده like a drowned rat یعنی مثل یک موش آب کشیده یا غرق شده یعنی کاملا خیس like a drowned rat like a drowned rat long distance call long distance call CALL یعنی تماس یا صدا زدن distance فا یعنی فاصله long distance یعنی فاصله دور راه دور long distance call یعنی تلفن راه دور long distance call long distance call Look at the mirror. Look at the mirror. mirror یعنی آینه look یعنی نگاه انداختن یا نظر فکندن look at the mirror یعنی در آینه نگاه کن در آینه نظاره کن در آینه بنگر look at the mirror look at the mirror I lost track of time. I lost track of time. time یعنی زمان track of time یعنی پیروی کردن زمان دنبال کردن زمان I lost یعنی من گم کردم در زمان گذشته I lost track of time یعنی من متوجه گذر زمان نشدم گذر زمان را از دست دادم I lost track of time I lost track of time. MA یا Master of Arts Master of Arts یا MA Master of Arts به فوق لیسانس در رشته های هنر و علوم انسانی گفته میشه مثلا هنر مثل معماری مثل نقاشی مثل طراحی علوم انسانی هم مشخصه مثل مترجمی حقوق مثل حسابداری مثل مدیریت اینا رشته های علوم انسانی و هنر هستند به فوق لیسانس در رشته های هنر و علوم انسانی گفته میشه Master of Arts یا MA Master of Arts یا MA Please make up your mind. Please make up your mind. mind یعنی فکر کردن make up mind یعنی فکر کردن برای رسیدن به یک تصمیم یا خیلی راحت تصمیم گرفتن make up your mind یعنی تصمیمت رو بگیر please make up your mind یعنی لطفا تصمیمت رو بگیر please make up your mind please make up your mind May I speak to Mori? May I speak to Mori? Speak یعنی صحبت کردن. May I عبارتی است که برای شروع جملاتی که میخوایم درخواست معدبانه ای از فردی داشته باشیم استفاده میشه May I speak یعنی آیا ممکنه که من صحبت کنم To Mori یعنی با موری May I speak to Mori یعنی آیا ممکنه که با موری صحبت کنم May I speak to Mori? May I speak to Mori? Maybe it's a sign. Maybe it's a sign. Sign یعنی نشانه یا علامت. Maybe یعنی ممکنه. Maybe it's a sign یعنی شاید اون یه نشونه ای باشه. شاید یک علامت باشه. Maybe it's a sign. Maybe it's a sign. Meg talks too much. Meg talks too much. Too much یعنی خیلی زیاد. Talk یعنی صحبت کردن و اس به خاطر سوم شخص Meg در اینجا اومده. Meg talks too much یعنی Meg زیاد حرف میزنه. Meg talks too much. Meg talks too much. Mind your business. Mind your business. Business یعنی کار و یا شغل. Mind your business یعنی حواست به کار خودت باشه. Mind یعنی فکر کردن، حواس به چیزی بودن. Mind your business یعنی حواست به کار خودت باشه. به کار خودت برست تو کار دیگران دخالت نکن. Mind your business. Mind your business. Mind your language. Mind your language. language یعنی زبان your language یعنی زبان تو mind your language یعنی حواست به حرف زدنت باشه دوستان تلفظ دقیق و درست language language یا language یا هر چیز دیگری نیست خیلی یا اشتباه تلفظ میکنن میگن language language یه همچین چیزایی mind your language mind your language Money is no object. Money is no object. Money یعنی پول. Money is no object. یعنی پول عنوانی نیست. پول مسئله ای نیست. Money is no object. Money is no object. My father is young. My father is young. young یعنی جوان father یعنی پدر my father is young یعنی پدر من جوان است my father is young my father is young My foot is twisted. My foot is twisted. twist یعنی پیچ خوردن twisted یعنی پیچ خورده foot یعنی پا my foot is twisted یعنی پام پیچ خورده my foot is twisted my foot is twisted My hand is swollen. My hand is swollen. swollen یعنی ورم کرده یا باد کرده My hand is swollen یعنی دستم ورم کرده دستم باد کرده My hand is swollen My hand is swollen My lips are sealed. My lips are sealed. Seal یعنی محرموم کردن. Sealed یعنی محرموم شده. خیلی محکم. Lips یعنی لبها. My lips are sealed. یعنی لبانم یا دهانم خیلی محکمه. محرموم شده است. حرف از دهانش خارج نمیشه. My lips are sealed. My lips are sealed. My memory fails me. My memory fails me. fail یعنی شکست خوردن memory یعنی حافظه my memory fails me یعنی حافظه منو شکست میده یا در واقع حافظم بیاری نمیکنه به خاطر نمیارم اون موضوع چیه My memory fails me. My memory fails me. My skin is itching. My skin is itching. اچ یعنی خاریدن یا خارش داشتن ایچینگ یعنی در حال خارش داشتن My skin is itching یعنی پوستم خارش داره داره میخاره My skin is itching My skin is itching Nail him down to a price Nail him down to a price. Nail down یعنی مجبور کردن. Nail him to a price یعنی او را مجبور کن یک قیمتی رو اعلام کنه. یک اصطلاح هست. یک عبارت هست به این معنی که او را مجبور کن که قیمت رو اعلام کنه. Nail him down to a price. Nail him down to a price. a specific time and place a specific time and place specific یعنی مشخص و معین time یعنی زمان place یعنی مکان a specific time and place یعنی یک زمان و مکان مشخص و معین a specific time and place a specific time and place. It is never too late to mend. It's never too late to mend. mend یعنی اصلاح کردن late یعنی دیر too late یعنی خیلی دیر it's never too late یعنی هیچ وقت دیر نیست برای چی to mend برای اصلاح کردن It's never too late to mend یعنی هیچ وقت برای اصلاح کردن دیر نیست هم ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است It's never too late to mend It's never too late to mend No wife, no strife. No wife, no strife. strife یعنی جنگ و جدل. wife یعنی همسر. No wife, no strife یعنی زن نداری جنگ و جدل هم نداری. no wife, no strife. No wife, no strife. Nobody can beat us. Nobody can beat us. آس یعنی ما را بیت یعنی شکست دادن کن یعنی توانستن nobody can beat us یعنی هیچ کس نمیتونه ما را شکست بده nobody can beat us nobody can beat us he didn't turn a hair He didn't turn a hair. Turn یعنی پیچاندن یا پیچیدن. He didn't turn یعنی او نپیچاند. A hair یعنی یک تار مو. He didn't turn a hair یک اصطلاحه یعنی اون عین خیالش هم نیومد. اصلا براش مهم نبود. اصلا اهمیتی براش نداشت. عین خیالش هم نیومد. He didn't turn a hair. He didn't turn a hair. Do you want me to come? Do you want me to come? come یعنی آمدن Do you want یعنی آیا میخواهی Do you want me to come یعنی آیا از من میخوای که بیام Do you want me to come? Do you want me to come? Now? Are you sure? Now? Are you sure? Are you sure یعنی آیا شما مطمئنید Now یعنی اکنون Now Are you sure یعنی الان آیا شما مطمئنید Now Are you sure Now? Are you sure? This relationship is on its last legs. This relationship is on its last legs. leg یعنی پا last legs یعنی پاهای آخر relationship یعنی رابطه this relationship is on its last legs یعنی این رابطه به آخر خط رسیده رو قدمهای آخرشه This relationship is on its last legs. This relationship is on its last legs. This car must be on its last legs. This car must be on its last legs. Last legs یعنی قدم های آخر یا پاهای آخر This car یعنی این ماشین Must be یعنی باید باشه On its last legs یعنی روی قدم های آخرش به نفس های آخرش دیگه رسیده This car must be on its last legs یعنی این ماشین باید دیگه به نفس های آخرش رسیده دیگه کارش تمومه دیگه باید بره اسقاطی This car must be on its last legs This car must be on its last legs. Your number is up. Your number is up. Number یعنی شماره. Your number is up یعنی دیگه عددت شمارشت به آخر رسیده یا عددهای عمرت به آخر رسیده عجلت رسیده وقت خداحافظیه همچنین یعنی دورانت به پایان رسیده Your number is up Your number is up Open to the public open to the public public یعنی عموم open یعنی باز open to the public یعنی ورود برای همه آزاده همه میتونن بیان دیدن بکنن مثلا یه موزه در یک روز خاص is open to the public یعنی برای همه آزاده همه میتونن برن دیدن کنن open to the public open to the public our future projects our future projects project یعنی پروژه projects یعنی پروژه ها future یعنی آینده our future projects یعنی پروژه های آینده ما پروژه های آتی ما our future projects our future projects over my dead body over my dead body body یعنی بدن و تن dead یعنی مرده over یعنی روی over my dead body یک عبارت یا یک اصطلاح هست به معنی مگر اینکه از روی بدن مرده من رد بشی تو فارسی چی میگیم میگیم مگر از روی جنازه من رد بشی کور خوندی قسم میخورم نمیذارم فلان کار انجام بدی همچی معانی و کاربردی داره over my dead body over my dead body I want to paint the town red. I want to paint the town red. Paint the town red یک اصطلاح هست یعنی حسابی خوش بودن. I want to paint the town red یعنی حسابی خوشم. علکی خوش میگذرونم. خیال دنیام. حسابی خوش میگذرونم. I want to paint the town red. I want to paint the town red. Pedal to the metal. Pedal to the metal. پدال یعنی پدال گاز یا ترمز یا کلاچ Metal یعنی آهن Pedal to the metal یک اصطلاح یعنی پاتو بذار رو گاز گازشو بگیر بزن بریم پاتو بذار روی پدال گاز که بریم Pedal to the metal pedal to the metal Don't pull my leg. Don't pull my leg. leg یعنی پا pull یعنی کشیدن don't pull یعنی نکش my leg یعنی پای من رو و یک معنی اصطلاحی داره یعنی سر به سر من نگذار don't pull my leg Don't pull my leg! Pull the other one. Pull the other one. Other one یعنی یکی دیگه. Pull یعنی کشیدن. Pull the other one یعنی یکی دیگه بکش که در واقع یک معنی اصطلاحی داره یعنی خالی نبند. باورم نمیشه چیزی که میگی رو. Pull the other one. Pull the other one. I was wet behind the ear. I was wet behind the ear. wet یعنی خیس بودن یا تر بودن behind یعنی پشت یا پشت سر the ear یعنی گوش I was wet behind the ear یک اصطلاح هست یعنی من پشت گوشام تر بود خیس بود یا بچه بودم بی تجربه و خام بودم I was wet behind the ear یعنی من بی تجربه و خام بودم I was wet behind the ear I was wet behind the ear What a fool I was! What a fool I was! I was یعنی من بودم fool یعنی احمق What a fool یعنی چه احمقی What a fool I was یعنی من چقدر احمق بودم عجب احمقی بودم What a fool I was What a fool I was What a lovely day What a lovely day day همونطور که میدونید یعنی روز lovely یعنی دوست داشتنی What a lovely day یعنی چه روز دوست داشتنی چه روز عالی What a lovely day What a lovely day What are the fees? What are the fees? فی یعنی هزینه fees یعنی هزینه ها What are the fees یعنی هزینه ها چقدره What are the fees What are the fees What did you want? What did you want? Want یعنی خواستن. What did you want? یعنی تو چی میخواستی؟ What did you want? What did you want? What do you study? What do you study? Study یعنی مطالعه کردن. What do you study یعنی چه چیزی مطالعه میکنی؟ چی میخونی؟ What do you study? What do you study? What do you think? What do you think? Think یعنی فکر کردن What do you think یعنی شما چی فکر میکنید نظرتون چیه What do you think What do you think What do you weigh? What do you weigh? Weigh یعنی وزن داشتن What do you weigh یعنی چند کیلویی وزنت چقدره من از شما میپرسم در قسمت کامنت بنویسید What do you weigh میتونید بگید I weigh مثلا 55 kg kg مخفف کیلوگرمه What do you weigh یعنی چند کیلویی که شما در قسمت کامنت بنویسید بنویسید I weigh وزنتون kg What do you weigh What do you weigh? What does he need? What does he need? need یعنی نیاز داشتن What does he need یعنی او چه چیزی لازم داره What does he need What does he need What does it make? What does it make? make یعنی ساختن What does it make یعنی که چی بشه این اتفاق چی رو میسازه باعث میشه چی بشه که خیلی راحت در فارسی میگیم که چی بشه What does it make What does it make What is eating you? What's eating you? Eat یعنی خوردن What's eating you یک اصطلاح هست یعنی چی داره تو رو میخوره چی تو رو داره ناراحت میکنه از چی ناراحتی What's eating you What's eating you What is the truth? What's the truth? truth یعنی حقیقت What's the truth یعنی حقیقت چیه درستی ماجرا چیه حقیقت چیه What's the truth What's the truth What is your name? What's your name? همطور که میدونید خیلی جمله ساده ایه Your name یعنی اسم شما What's your name یعنی اسمتون چیه شما در قسمت کامنت حتما این سوال رو جواب بدید بدونیم عزیزی که همراه ماست اسمش چیه What is your name یا What's your name اسم شما چیه What's your name What's your name? What other people? What other people? People یعنی افراد یا مردم Other یعنی دیگران What other people یعنی چه افراد دیگری چه اشخاص دیگری What other people What other people? What other things? What other things? Thing یعنی چیز things یعنی چیزها other things یعنی چیزهای دیگر what other things یعنی چه چیزهای دیگری چه موضوعات دیگری چه چیزهای دیگری what other things What other things? What are you up to? What are you up to? What are you up to? یعنی چه کار میخوای بکنی؟ قصدت چیه؟ برنامت چیه؟ What are you up to? What are you up to? What is eating her? What's eating her? Eat یعنی خوردن Her یعنی اوی است What's eating her یعنی چه چیزی داره او رو میخوره و در معنی اصطلاحی یعنی چه چیزی داره او رو اذیت میکنه چه چیزی باعث رنجش او میشه What's eating her What's eating her What's the damage? What's the damage? damage یعنی خسارت یا صدمه دیدن What's the damage یعنی خسارت چقدره یا خیلی ساده تر چقدر شد چقدر آب میخوره مثلا شما در حالت آمیانه از فروشنده میخواید بپرسید قیمت چقدر شده میتونید بگید What's the damage یعنی چقدر آب خورده چقدر هزینه برداشته چقدر شد What's the damage What's the damage? What is the matter? What's the matter? matter یعنی موضوع What's the matter یعنی موضوع چیه؟ جریان چیه؟ What's the matter? What's the matter? When do we arrive? When do we arrive? arrive یعنی رسیدن when do we arrive یعنی ما کی میرسیم چه زمانی میرسیم مثلا توی ماشین هستید شما از راننده میپرسید when do we arrive ما کی میرسیم به مقصد مثلا when do we arrive when do we arrive When was she born? When was she born? born یعنی متولد شده when was she born یعنی او کی متولد شده است دقت بکنید که she یعنی اوی مؤنث when was she born یعنی او کی متولد شده است when was she born when was she born Where did they go? Where did they go? They یعنی آنها Where did they go? یعنی آنها کجا رفتند Where did they go? Where did they go? Where do you live? Where do you live? Live یعنی زندگی کردن Where do you live یعنی شما کجا زندگی می کنید کدوم شهر کدوم کشور من از شما میپرسم در قسمت کامنت به این صورت میتونید پاسخ بدید I live in اسم شهر یا کشورتون حتما در قسمت کامنت در این تمرین شرکت بکنید Where do you live Where do you live? Where do you work? Where do you work? Work یعنی کار کردن. Where do you work یعنی شما کجا کار میکنید؟ Where do you work? Where do you work? Where is she from? Where is she from? From یعنی از she یعنی اوی مؤنث Where is she from یعنی اوی مؤنث اهل کجاست از کجا اومده کجاییه Where is she from Where is she from Who made the doll? Who made the doll? دال یعنی عروسک made گذشته فعل make یعنی ساختن در زمان گذشته who یعنی چه کسی Who made the doll یعنی چه کسی عروسک رو درست کرده و توجه کنید که THE اشاره میکنه به اون عروسک مشخصی که مخاطب داره در موردش صحبت میکنه مثلا عروسک رو گرفته دستش داره در موردش صحبت میکنه یک عروسک مشخصی است Who made the doll یعنی چه کسی این عروسک رو یا عروسک خاص رو درست کرده ساخته Who made the doll Who made the doll Whose car is that? Whose car is that? Whose یعنی چه کسی مال چه کسی کار یعنی ماشین that اشاره به دور یا آن whose car is that یعنی آن اتومبیل یا آن ماشین مال چه کسیه مال چه فردی است whose car is that whose car is that Why should I care? Why should I care? care یعنی اهمیت دادن یا مراقب بودن should یعنی باید why یعنی چرا why should I care یعنی چرا باید برام مهم باشه چرا باید اهمیت بدم به موضوع اصلا why should I care why should I care widely held belief widely held belief belief یعنی عقیده یا باور held یعنی نگه داشته widely یعنی به صورت گسترده widely held belief یعنی عقیده فراگیر عقیده عموم مردم widely held belief widely held belief